kulikuwa na kila ma mazingira kwamba wanataka watushikishe dhambi, ndio maana tulikataa. Sasa mazingira yamebadilika. Mazingira yakibadilika, chama cha siasa serious lazima kiangalie ki upya msimamo wake wa, wa mwanzo. Ndicho tulichopata hmm. msimamo sahihi kwa kipindi ambacho uliwekwa. Mm. Mazingira yakibadilika, lazima msimamo ubadilike vilevile. Huwezi uka, uka, ukaendelea na msimamo wa juzi wakati mazingira ya juzi sio mazingira ya, mm. ya, ya, ya leo. Kwa hiyo kwa kifupi, kwa, sasa mmechukua mmechukua ruzuku kwa sababu chama kilikuwa na hali mbaya kiuchumi. Tulikuwa na hali mbaya kiuchumi tangu tulipokataa ruzuku. Mm. Tumechukua ruzuku sasa mm. kwa sababu ya mabadiliko haya ambayo nime, mm. nimeyazungumza. Wewe, wewe, ni, wewe, Kama, ni, wewe ni wakili. Kwa hiyo sio, sio swala mm. la kulikuwa na hali mbaya tu mm. ni kwa sababu kama navyokuambia tulikuwa mm. na hali mbaya tangu mwanzoni mm. tangu tulivyokataa mm. kwa tume, tumechukua sasa mm. kwa sababu kuna dalili mm. kwamba mm. maswala ya msingi ya nchi yetu mm. maswala ya katiba mpya mm. maswala ya mfumo mpya wa uchaguzi mm. yakashughulikiwa.